on l'a déjà vu, hein, euh, tout ce qui est euh, lié à l'équipe. Donc ici, on va vous demander des noms. Ouais, parce que moi, sur, euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur j'ai vu CEO, CEO, enfin direct président, responsable marketing, responsable produit, responsable financier. On veut des noms. Pourquoi, encore une fois Ça veut dire que vous avez déjà passé le stade où vous avez discuté avec quelqu'un, vous êtes mis d'accord sur sa, fonction, vous êtes mis d'accord sur ses objectifs, vous êtes mis d'accord en fait. Et, ça veut dire qu'entre une équipe qui, bah voilà, il y aura euh, un directeur, un responsable marketing, un responsable, voilà, bah euh, c'est Monsieur X qui est le porteur de projet, donc il sera CEO. C'est Monsieur Y ou Madame Y qui euh, finalement euh, a une compétence dans le domaine, euh, dans, tel domaine, qui sera le responsable technique ou la responsable technique, ça veut dire que vous avez déjà passé un palier. C'est que vous n'êtes pas dans l'idée, vous, vous commencez déjà à rentrer dans l'exécution. Et ça c'est important parce que ça montre le degré de maturité de votre projet. D'accord Et tout ça, vous êtes noté là-dessus, même si les gens ne vous le disent pas, c'est quelque chose qui, est naturel. Quand vous, voyez l'équipe qui est formée, bah, ça veut dire que les gens ont déjà travaillé et ceux qui ont créé des startups et ceux qui ont créé des entreprises savent le temps qu'il faut pour structurer une équipe. Donc on prend ça en ligne de compte. Et si effectivement vous n'avez pas l'équipe parfaite, ça arrive. Hein. Euh, d'abord, est-ce qu'il y a une équipe parfaite J'en sais rien vous dites, vous dites, on est en train de chercher, on est en train de voir, on est en train d'améliorer, donc il euh, n'y a pas de problème. Si vous êtes en train de pitcher, c'est parce que vous voulez demander quelque chose, d'accord Il faut simplement expliquer ce, exactement où vous en êtes et ce que vous cherchez.